primer concurso nacional de Guapango, San Miguel Regla, este 2 de octubre, Feria Patronal de San Miguel Arcángel. Te esperamos.